Abbiamo però, abbiamo parlato di giovani, abbiamo citato i giovani, citata, abbiamo, <laughs> sono stati dire, evocati da tutti i nostri ospiti e abbiamo qui con noi Elena Giovinazzi, una delle volontarie europee. Allora, i volontari d'Europa, che esperienza è stata, che esperienza è essere volontari d'Europa, Elena? Grazie innanzitutto per, per l'invito, è per me un, un onore e un, un grande piacere essere qui questa sera a portare la mia testimonianza in merito all'esperienza di volontariato europeo svolta quest'estate presso il, un centro di, di, autismo a Burgos in Spagna. Ecco, per me questa non è stata la prima esperienza in ambito europeo, però sicuramente è stata una delle più eh, significative. Perché? Eh, perché i bambini eh, dell'associazione eh, di autismo Burgos mi hanno insegnato tanto, mi hanno insegnato eh, che le barriere non esistono, tantomeno le barriere eh, culturali. Mi hanno insegnato a non vergognarsi nel, nel chiedere aiuto. Mi hanno insegnato che eh, tante volte ehm, i pregiudizi sono solo il frutto della nostra mente Dunque, eh, io devo eh, obbligatoriamente ringraziare eh, per questa eh, esperienza magnifica l'associazione eh, Joint di Milano che mi ha dato l'opportunità di, di, poter partire. Devo ringraziare l'associazione eh, Autismo Burgos che mi ha accolto sin dal primo istante con caloroso affetto, ma soprattutto devo ringraziare l'Europa per fornire a me e tanti altri giovani eh, cittadini europei la possibilità di vivere esperienze eh, magnifiche come questa. Ti ringrazio moltissimo Elena per, tuo, per la tua testimonianza. Torn